Thank you. porque se lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro, excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. el que ha muerto, Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el engendrado en todos los tiempos por el Padre, el Emmanuel, Dios con nosotros. Es Jesús quien durante este día hemos contemplado el misterio de su muerte de su pasión, los motivos por los cuales imputaron contra él, llegar hasta este momento, donde el Señor, en esa aceptación profunda de la voluntad del Padre, se entrega por nosotros, lo lleva hacia la vida, hacia la victoria. Por eso podemos preguntarnos, ¿Dónde está muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu amor? Jesús, el verdadero Hijo de Dios, lleva cabalmente cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho con la humanidad. Dios nuestro, que la fragilidad del pueblo consagrado a ti Vuelva tu milagro y que su perseverante súplica obtenga tu misericordia para que lo que no puede alcanzar por sus propios méritos los alcance por la abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Semana Santa en tvcartagodigital.com.com